Thank you. molhado, ó, oh, Black boquinha molhada Me chamou no canto e eu disse fodeu Sussurrando no meu ouvido, fui arrepiando, caralho, fodeu Havia tempo que eu não sentia nada desse jeito Frente a frente com alguém, eu só cachorro assim Mas também sou de dar atenção quando algum sentimento me vem Ele me pegou desse jeito, ah, oh, no bico do meu peito, ah oh, Me levou no chão e me tira de cima daquele colchão Quer marcar meu pescoço, eu deixo o de melancia no gosto do peito Eu tô apaixonada, só penso nele Desde aquele dia na praia que eu bati O olho em você era amor, oh, oh, oh, um você Que me levou pra casa e no chão domingo meu Meteu dar um fundo boy, tudo investiu E agora eu só quero ser sua princesa gosta, gostosa, ia, ia. E veio chegando assim devagarinho Slow motion prometendo que faz gostosinho Foi um sorriso de lado, um beijo molhado É um menino bom com cara de quem vai me destruir Mas é daquele jeito nosso e na TV eu boto um trap pra nós tem tantas manias, cê vê quem diria que a gente não sabe onde quer chegar Tu manda mensagem cheia de vontade, eu mando um pouquinho de volta no zap E fico rolando tua timeline ansiosa pra tu convocar pro fight Oh meu bem, cê pensa que cê vai me iludir Pois tem uma galera em cima de mim Mas cê me abraça, embrasado, a gente mete Eu não sei mais o que eu faço, desde aquele baile que 闭腹鸡，闭腹鸡。